呵呵呵，好美呀！现在是早上八点多，五度。后面这个是林肯纪念堂，然后它的上面有一些是呃州的名字。 然后，呃，那边是越战的纪念纪念碑，对他们有很多士兵的名字，是后面有菱形的，就是遗体有被找到的，但是有十字架，就是还找不到他们的人。然后那边有很有三个男生的铜像，还有女生的，就是因为。 碑文长得太像墓碑，有些人不喜欢，所以他们就在加了一个人像的纪念。然后后面好漂亮哦，那个是华生的纪念 <laughs> 纪念碑，对。后面一点是那个国会大厦，就是我刚刚来的地方，来之前的地方。这边超漂亮的，让我想到了中正纪念堂。 然后我们等一下还会去其他两个州，你看它的阶梯也很美好。希望今天一切顺利，还可以碰到雪，希望可以碰到雪。 现在在纽约归号的车站，等等一下要去波士顿搭飞机，跟我的 Dunkin' d o n u t 马芬堡，好累哦。本来今天要逛街的，可是时代广场超级多人，所以就取消念头，根本走不过去，走不到我想要逛的地方。 <laughs> Anybody going to 2 o'clock to Philadelphia with 希望我的车不会 delay. 3227, your gate. 稻香。 Thank you.